चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। बेगूसराय में लगभग डेढ़ लाख यादव हैं, उसके 60 परसेंट कन्हैया कुमार को वोट जाएगा इस बार पूरे मोहल्ला नहीं पूरा बाढ़ में पंद्रह सौ हम लोग है मोहम्मद टोटल का टोटल कन्हैया जी को देने के लिए तैयार है नमस्कार साथियों आपका स्वागत है चलचित्र अभियान में आज हम पहुंचे हैं लोकसभा सीट बेगूसराय के मिसकार टोला कस्बा में आइए यहां के ग्रामीणों से बात करते हैं कि यहां का चुनावी माहौल किस तरह का बन रहा है और किसको यहां के ग्रामीण जिता रहे हैं किसको जिता रहे हो इस बार कन्हैया कन्हैया में ऐसा क्या दिखता है आप लोगों को जो पूरा गाँव उसको वोट दे रहा है कन्हैया देश का भविष्य है कन्हैया वो ऐसा लड़का है कि लोकसभा में जाके गलत को सही करने में सक्षम है इसलिए मैं उनको वोट अपना मत देने के लिए पूरे मोहल्ला नहीं पूरा बाढ़ में पंद्रह सौ हम लोग हैं मोहम्मदन टोटल का टोटल कन्हैया जी को देने के लिए तैयार हैं तो कितने आसपास कितने गांव हैं जो कन्हैया को वोट दे रहे हैं हमारा नाम अरविंद यादव है यादव का बहुमूल्य वोट भी कन्हैया को मिल रहा है कन्हैया को दल से ऊपर भी मत मिल रहा है वो पढ़ा लिखा विद्वान होनहार है सब बाहरी जीत कर चला जाता है एमएलए बाहरी जीत कर चला गया मुनाजिर हसन जीत का फिर दोबारा नहीं आया इसलिए बेगूसराय को बेटा को वोट देना है इस बार बेगूसराय में लगभग डेढ़ लाख यादव है उसके 60 परसेंट कन्हैया कुमार को वोट जाएगा इस बार मुस्लिम समुदाय इतना बढ़ चढ़ कर कन्हैया को क्यों सपोर्ट कर रहा है इसके पीछे वजह क्या है इसलिए देने के लिए तैयार हैं जो कि वो हर चीज़ में वो बोल बोल वाले हैं आ, हर दुख मुसीबत को देखने वाले हैं पढ़े लिखे हर चीज़ में वो भरपूर हैं इसलिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं अच्छा, यहाँ पे अस्पताल की क्या हालात है जब कोई अस्पताल में भी पूछना ऐसा हॉस्पिटल मन तो करता टूटल हमारे पोती का गोर कट लिया अभी कुछ नहीं दिया तो इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं कुछ नहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं नहीं रहता कोई डॉक्टर कुछ नहीं कुछ नहीं पैर कट गया ऐसा नहीं यहाँ कुछ हुआ तो पैर कट मैं पोती तो ये इलाज यहाँ पे नहीं होगा कुछ नहीं हुआ कहाँ तो पे ले जाना पड़ा ले गए प्राइवेट में बेगूसराय बेगूसराय तो प्राइवेट में जाना पड़ता है सरकार की तरफ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब योजनाएं सरकार ने चलाई और फिर भी हिंदू मुस्लिम पर वोट बीजेपी सरकार यहाँ पर जब बजरंग दल निकलता था तो कहते थे कटुआ को काटेंगे श्री राम बोलवाए तो बहुत सी बात है जिसमें हम लोग बर्दाश्त करते और जब तक कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ बेगूसराय में लाल झंडा लहरता था तो ऐसा बोलने वाला पैदा नहीं हुआ था इसलिए हम लोग उस समझ के भी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया को भारी मतों से विजय बनाना जा, जा रहे हैं ये प्रशासन जो है तब हॉस्पिटल प्रशासन और ब्लॉक सब दिए हुए हैं लेकिन यहाँ से सुविधा कुछ नहीं लोग को मिलता प्रशासन जाते हैं हम अठारह पाँच अठारह को हमको मारपीट हुआ था इसको एप्लीकेशन दिए हैं हमसे मांगा एक हज़ार रुपये ना हम विकलांग आदमी पैसा कहाँ से आते तो बिना पैसे के कोई काम नहीं कोई काम नहीं यही लेकर ने हम प्रशासन वो समझते हैं ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल अपना वो भी ध्वस्त हो गया जो अभी बन रहा है वो तो भगवान नाम पर हॉस्पिटल है वही लेकर हम लोग हम लोग कन्हाई को समर्थन है वोट देंगे उनको बहुत मत से जीता है सभी लोगों ने पिछली बार किसको वोट किया था और अब किसको कर रहे हैं ये मेरा आखिरी सवाल पहले बार तनवीर को दिए तनवीर को हम लोग अपने ढंग से लेकिन घुड़ के भी मुसीबत होता है तो घुड़ के आता है नहीं देखने के जब भी होता हारा हुआ मेरा पार्टी है कमनी वही आके देखता है बुरा अच्छा खराब जो होता है मारपीट होता है तो वही आता है मेरा कम्युनिस्ट पार्टी ठंडा करता है लेकिन वो कभी घुर के नहीं आया देखने के लिए उस पर क्या मुसीबत बार तनवीर को छोड़ के सब लोग कन्हैया को कन्हैया इसमें कोई कहीं दूर आए